बाबा जवानी ना कर से खेल रात दिन हमारो बढ़ता झमेल चढ़ल बा जवानी ना कर से खेल रात दिन हमारो बतक जीव चौहन लेके